I start to bleed if I were to bleed. These guys, the man chains his hands so die. Bruise me blonde, bruise me babe. I blunder, believe beyond, beyond, beyond. No return. will time Huh? I it. per quanto concerne il video sui pensieri today eh, so che in generale non bisognerebbe essere troppo allegri per la situazione diciamo che stiamo vivendo comunque un po' tutti certo in quella zona lì ma comunque si sta riversando su tutti noi parlo ovviamente della guerra mm, tra Russia e Ucraina e e capisco anche, anzi sono eh, straordinario per esempio anche il silenzio. È straordinario anche il silenzio eh, di ieri, Mr. Lynch e poi anche il, ovviamente già ho detto giorni fa il videomessaggio che ha fatto guardate il report di venerdì 25 però ci sono comunque, non si può parlare di altre cose quindi um, e infatti today here in Italy was uh, the anniversary of uh, Lost Highway, uh, 25 years in general of Lost Highway and 25 years of uh, the release date in Italy today of Lost, Lost Highway. So on February 28, 1997, great, really great, infatti Infatti, insomma, uh, la grandezza di Lost Highway parla da sé, ma cioè, insomma, eh, è anche superfluo parlare, un po' per tutte le opere del maestro, per il discorso. Uh, io diciamo che ho visto uh, due volte praticamente tutti i film del maestro e poi eccetto altri film, tra questi anche, anche più volte, soprattutto Mulholland Drive e Velluto Blu. Mm. Però secondo me eh, io credo che Strade Perdute, eh, che è il titolo italiano di Lost Highway, ehm, sia anche probabilmente uno dei più sottovalutati dei suoi e secondo me uno di quelli proprio sul podio. Sul podio dei tre migliori, eh, io appunto l'ho visto due volte, eh, avrei l'ultima volta, se non erro, a gennaio 2019, quindi praticamente oltre tre anni fa, e capirete che ovviamente avrei una chiara urgenza di rivederlo, ma essendo impegnatissimo adesso ormai con i canali non vedo un film seriamente da 6-7 mesi e con la stessa attenzione da oltre un anno, perché dedicandomi ai canali non ho più la stessa attenzione di prima per fare altre cose, non leggo un libro da agosto 2020, pensate un po'. Eh, però sì, diciamo, uh, veramente, a parte il fatto che è stato girato proprio nella casa sua, insomma, la, alcune scene sono proprio nel suo studio, ma ehm, io credo che quando lo vidi la prima volta, soprattutto alcune scene, eh, mi misero anche molta paura, confesso, eh, particolarmente poi quella della famosa scena di Robert Blake del Mystery Man, indimenticabile, indimenticabile. Credo, grandissimo attore, cioè no credo, grandissimo attore e forse solo lui poteva interpretare quella parte, ad ogni modo io ho preparato in questi giorni un nuovo tributo perché anche l'anno scorso l'ho fatto su tre tracce che erano I'm Deranged, ehm, Fred's ehm, eh, Insensatez, una suite su Insensatez, con anche un, un'interpretazione di Chopin, il notturno in Mi minore, perché, per chi non lo sapesse, Insensatez di Antonio Carlos Jobim, ho detto Tob, Tom Jobim, si ispira proprio al pezzo di Chopin. E poi Fred's World di Angelo Badalamenti, che è eh, una perla non inclusa nella soundtrack ufficiale, e la consiglio di ascoltare a chi non la sapesse, perché la conoscesse, perché è veramente straordinario, uno dei suoi migliori pezzi secondo me. E appunto anche adesso sto preparando un tributo su, solo su Angelo Badalaventi, diciamo tre, anche quattro pezzi, però penso che slitteranno tra molti giorni perché le ho appena finito di registrare l'altro ieri, l'altro ieri e quindi devo ancora montare o fare tutte le operazioni. Oltre al fatto che ho anche un altro pezzo arretrato relativo a un altro film ancora da caricare, dovrei caricare diciamo oggi, quindi poi ovviamente metterò sempre link dei video qualora, quando li caricherò in descrizione, video completi eccetera eccetera. Vorrei dire anche altre cose, non so se ce la faccio col tempo, comunque nel caso le scrivo in descrizione. Uh, le aggiungo, poi oggi è anche l'anniversario di una, una, serie molto importante in Italia, comunque una delle migliori serie italiane abbiamo avuto che però non la dico perché diciamo dico solo che si chiama Orgoglio quindi 18 eh, anni di questa serie, però ne parlo meglio perché forse, forse, non lo so ancora, devo interpretare due pezzi dal film, veramente bellissima colonna sonora, però appunto quando e se li interpreterò ne parlerò meglio, altrimenti ne parlo domani, in altri giorni, anche se non riesco a caricare e interpretare i pezzi. E poi ieri il mio Napoli Calcio ha vinto una partita straordinaria, al 94esimo, una goduria incredibile, 2-1 l'ultimo secondo proprio, gli ultimi secondi, siamo di nuovo primi in classifica, mancano ormai 11 partite, io credo essendoci solo rimasto il campionato, lo possiamo proprio vincere, però proprio se l'hanno buono. E eh, grazie a te, a domani.